مرحبا أنا أحلام إحنا حاليا في غزة هذا بيتي عايشة فيه أنا وولادي الاثنين يافا بنتي البكر فرحتنا الكبيرة ماما أنا خايفة كتير بديش أموت وعندي ابني محمد فرحتنا الكبيرة اليهود سرقوا أرضنا وإحنا راح نحررها وإحنا راح نحررها محمد محمد هات الشنطة نحط فيها كم غرض حاضر يا ماما حيني جاي اليوم بدي أحكي لكم قصة هاي الشنطة هاي الشنطة صارت جزء أساسي بحياتنا ما بنقدر نتخلى عنها لأنه بأي وقت ممكن نطلع من دارنا يا بيقصفونا يا بيهجرونا هدول صور زوجي أبو يافا استشهد بالحرب الماضية وهو كان عم يسعف بالجرحى الله يرحمه هذه ورقة الطابو طاب البيت يلي بنيناه بدمنا هذه الكوفية محمد أخذها هدية من أبوه في نجاحه في الصف الأول عمرها 30 سنة شو أحكي لكم كمان الشنطة مش بس للأوراق يلي بتثبت وجودنا هاي كمان وسيلة استمرارنا في حياتنا خايفة كثير قصفوا بيت جيراننا خلينا نطلع منها ممكن يقصفوا بيتنا يافا بدها تكون دكتورة يعني دكتورتنا يلا يلا يلا نطلع بسرعة يلا يا محمد يلا تعال ساعدنا في الشغل يا ماما يا ريت بقدر أحط في هالشنطة كل ذكرياتنا